y ya está. vale. Esto es para tomar cerveza. Mm-hmm. Al menos en, en los bares mm-hmm. hay tapas de almendras fritas para la cerveza. Venga, vamos. Venga, echala Sí, sí, sí. Sí. Yeah. <laughs> Bueno. ¿Eh? прожарил для нас миндаль э, на масле, добавил соль. потом, как всегда, Мигель использует э, масло, в котором мы что-то уже жарили, как основу. И э, для нас его сын поймал, поймал кальмара, поэтому сегодня кальмар, жареный в масле после миндаля, подкила. Фантастика. Сегодня у нас э, пивной перекус. Недель пожарил э, альмендру. Там, э, Недель сегодня пожарил... Э, опять забыли. Огурец коллапсин раш. Рогая, рогая, рогая. Но рекорд обкомасил друзья. Транкило. А, окей, сей. Данк. <laughs>